今天要来安装一台手足球桌，顺便教教各位购买后如何自行安装。就是这台老夫子桌上足球游戏台。哦，这是我们高乐吉跟老夫子官方授权的产品。这就带各位来开箱，顺便安装。准备美工刀跟十字螺丝起子。盒装上有镭射防伪贴纸，割开外包装。先将所有的零件都拿出来。 桌面使用手册，两个短的侧板，两个长的侧板，小零件盒，长盒之内是四根球杆，使用说明各位可以参考看看，安装说明中的漫画值得你拿起来看一看哦。再把四根球杆拆出来，也把小零件盒拆开，先把螺丝跟小零件摆好，待会使用。拆掉人偶上的塑胶保护膜，拿一块长的侧板跟一块短的侧板。 把它们两个组在一起，锁上两颗大螺丝。随桌都会附赠一只内六角扳手，可以用来锁紧螺丝。接着要安装球杆，先将泡棉避震环装上，每一根的球杆两侧都要安装。接着安装滑丝，每一根的球杆两侧都要装到。装上球杆，人脸的方向要装对。如果怕搞错的话，可以参考说明书。接着拿出桌板。 侧板上都有沟槽，顺着沟槽安装。长侧板的两边沟槽是往上弯的，在这边要施加点力气把桌板给折进去。安装另一边的长侧板，锁上螺丝固定，这时候还不用锁紧。安装最后一个短侧板，要锁紧之前先把桌板确实安装进沟槽，最后再来全部锁紧。安装握把，球杆上都有一个螺丝孔，跟握把上的洞对准后锁进螺丝。每一边会有两根握把要安装，建议用小的螺丝起子比较好锁。 球杆的尾端装上保护盖，每根球杆都要安装。安装计分器，用力塞进孔洞中，不需要锁螺丝。将球桌翻过来，要安装桌脚，每只脚锁两根螺丝，这样就完成安装喽。 这就是我们完成的成品哦。最后面你还可以再额外加个防滑垫哦，像我从这个防滑垫剪了四小块，垫在每个桌角下面。这样子呢，你在比较滑的平面的时候呢，你就不怕它边打边滑走。好了，安装完之后我们就来试玩吧。 这台跟我们正式的手足球桌比较不太也不太一样哦，属于玩具等级的哦，适合小朋友玩。如果是大人来玩的话，就请你们要对它温柔一点，不要把它当成国际比赛桌。这台完全不一样哦，这台你要温柔，那台的话你用全力打都没关系，你用力摔它、折它、用力打它的话，它是有机会会坏掉的啊。如果你有兴趣要购买这台老夫子手足球台的话哦，陪小朋友玩啊，或是跟朋友之之间来玩，可以透过高乐吉官方的网站联络我们。 或是 Line、脸书、Email 都可以。好的，以上就是我们的开箱与安装教学。我是 Jack，我们下次再见。